Hello, hello. Good morning, everybody. morning, everybody. Buenos uh, días uh, a todos, Massimo yo soy Candela, Massimo Candela and today, y hoy um, I show uh, you why, uh, there are no more excuses, no hay más excusas. And, uh, it is time for you to monitor y llegó la hora de que ustedes monitoren sus propias um, operaciones de I work at NTT, Eh, I work in uh, Yo trabajo global en IP network, which is our uh, tier one. En esta organización de nivel so large, use Usamos muchos software para mantenerlo controlado. among software, y in 2019, uh, I developed, Como parte de este software, generé en 2019 el BGP Alerter. este es un software para monitorear BGP y um, RPKI, de manera que you uh, type your autonomous system and you get a lot of useful information. Uh, it uses data coming from projects like RIPE, so it uses a lot of touch points worldwide. Mm, we distributed open source uh, because uh, we think that by providing uh, easy tools teniendo herramientas uh, fáciles de utilizar para operators to para los operadores, aumentar la cantidad de operadoras que lo monitorean. De uh, manera que esto contribuye estabilidad de uh, eh, Internet. Uh, global. so essentially, you, uh, and, this worked pretty De instalaciones por todo el mundo, de pequeños operadores a gigantes jugadores. Así que esto lo instala, ingresan su número de sistema y se les notifica si están siendo secuestrados, si están perdiendo visibilidad sus prefijos, o bien si tienen un nuevo which could be good, but could be also that uh, somebody is pretending to one of your procurando ser el peer entonces doing RPKI and then you want to get notified for RPKI invalid inválido de cualquier cambio que afectar ROAS, O están expirando los ROAS de I can tell you puedo uh, decir it doesn't matter no importa cuán expertos um, puedan ser We do errors. Everybody does van a cometer errores, todo el mundo uh, comete errores, so if you are not monitoring, there is a chance hacen monitoreo, corren uh, el riesgo de que puedan tener problemas si ustedes ni siquiera lo sepan. Por lo tanto, la diferencia es entre tener una uh, herramienta que les informa rápidamente uh, para que ustedes puedan corregirlo lo antes posible. No es sí, sino cuándo pueden corregirlo. Por ejemplo, BGP Alert puede hacer toda la diferencia entre ustedes que descubren esto y no el cliente que lo descubre por ustedes. De manera que esto está interesante y todos somos uh, cómodos. de manera um, que aquí presento por primera vez el próximo paso para mayor pereza So I introduce you Aquí to uh, And uh, if you already saw some of my uh, past presentations, uh, introduce Esto es el tiempo de basically BGP as a service. Esto es not an entity No es un producto you go si ustedes sitio sistema autónomo, automatically does Todo por Así que hay una interfaz de usuario. De manera que tienen un dashboard, tenemos las notificaciones, so básicamente. Have, know, si tienen visibilidad, incidentes de uh, visibilidad. Uh, error, changes, you get all this with the severity and all of it. Con el nivel de gravedad. You have everything under Está control. Todo bajo control with one single UI, con en una sola y And does everything for you, hace la configuración. Ahora, one si of these en uno de estos uh, eventos, or if you, o receive an email un correo electrónico there is a link hay un enlace uh, a uno de estos eventos. Por ejemplo, pueden hacer clic ahí, van a la página de los eventos donde tienen todos los detalles sobre lo que ocurrió en este caso es un secuestro tienen todos los detalles y además una cosa sumamente importante uh, um, red box este casillero rojo bottom, que puse al which is the pie de la so if you pantalla, use BGP que son las acciones. Open si usas BGP Alerta de código abierto uno que sigue siendo However, uh, fácil, uh, está bien. Pero uh, básicamente it does a hace la configuración and, you have to update y ustedes tienen que actualizar esa configuración so, a lo largo del tiempo. Si están usando los prefitos, tienen que decirle a BGP que están anunciando los prefitos. Hay algunos operadores que se olvidan de hacerlo, de manera que un año más tarde usan una configuración muy eh, viejas, reciben muchas más alertas que las que quisieran tener porque se olvidaron de actualizar. Así que dimos un paso más con respecto a la pereza que tenemos. todas las eh, acciones, todos los eventos tienen entonces este recuerdo oh, de ah, yo permito, este, autorizo este sistema autónomo. Entonces ya no reciben las notificaciones que entrenan al sistema y actualizan la configuración. En esta página pueden seleccionar lo que uh, ustedes quieren, sobre lo que quieren recibir notificaciones hay 11 tipos de alianzas, pueden habilitarlas o deshabilitarlas. Esta es la página que pueden integrar con su sistema, pueden enviar correos selecciones o pueden uh, usar uh, uh, las, um, opciones que tienen aquí, Telegram, Telegram, lo que ustedes quieran. O bien, la más fácil es eh, la API. Directly. directamente con el so this was a short presentation. Así que esto es una presentación So, eh, rápida, no quiero que me den el trueno, voy a uh, estar aquí en la vuelta, pueden comunicarse conmigo. Please try, go ingresen al sitio web, ingresen al sistema autónomo ustedes y comiencen a hacer el monitoreo, porque es sumamente importante. Muy bien, Máximo, ah. felicitaciones, cumpliste bien con el tiempo.